ayise ku yesuwhat <laughs> you don't know nti mafia eina faction zibiri mm. kuba nze nze njikoberera mafia eina faction biri faction emu yagamba mirundi ono katumugule tumuwe ten billion faction eyokubiri negamba oluziteekayo ne baziggyayo mm. nga tugenda tuzinda amaka nalinja kubatta tewalivuddewo nomu we had mm. already deployed mm. we had already deployed heavily mizinga kuba twali tubamanyi nti gurupu emu ereeta sente gurupu eyokubiri ejezi kimi tebaalivuddewo weweya gon to pretend nti tetubamanyi nti bamanje kwokya mirambo mirambo tunali bawadde busawo bwavu kakati neekyo kye baakoze one faction yeyakikoze another moderate faction and it is because oli akulira eyo tv yabadde tammanyi nnyo Hmm. that program is sponsored by a very powerful person in this country yagisasulira sente agiraba hmm. era mwe puroguramu ze mukati kwali agiraba awulira hmm. bonna bakuga nti mirundi yamuwekirira twali tulimbalimba ebintu kakati oli bwe bagende wa president nabaganda nabakoowa ebya mirundi nabikoowa buteputepu byonabikoowa kiki ndi atuvuma abavuma nti nayita atone jeno atone jeno nabagamba nti mirundi tasobola kuwawabirwa mirundi aba nedatayi which is true nti kati wetwogerera wano ekisinga obaluma covid 19 i want tell you that miso eina audited audited expenditure of covid 19 mm. they ordered a security audity mm. woteri eziteddemu abantu nezitasasula azimanyi museveni oditi eyo yatambula mu ggulu netambula emityana netambula emasaka netambula ejjinja nebabuuza abali mu covid mu isolation center sente zebalya naki bano tebali aweya ayaviri ayavanmbayinsaiki nga bagende mu kooti mbakube naye tebalinyayo kati amagezi ge bakoze nga bagenda wensagala nnyo bintu byagundi ndala kubireeta mundala naye now that have the opportunity kati nga bagenda mu nbs bwebavudde mm. wa president nga bali disappointed they cannot take me to court they cannot do it kati atone jeno n'abagamba nti mpozi we muyinza omumukwatira kutiisa kampuni gyalaga kubanga excraima yaaki ebyo byemubulidde ebyogeddwa si byaffe muteekako yaaki kati ne batuula mm. ekibawujja e waliwo omuntu woteri ye baga nti bagipangisiza nalya biliyoni tano nga tisimpangise era mu vidiyo yeye kyatamanyi mwinako satellite photos ngali mu meeting ye teyayogera nti yeyamwogerera nagamba nti mirundi tuli betegefu mua 30 ku sente zezatabudde nbs whoever kan control mirundi tumuwako miliyoni bisatu tepwese mugisaculatinga enyo buli omwagifune gundi akali kugundi yanga akaoriginatinze ewange mukasaculatingi ate nge namula akakofu singa tekibadde nti gurupu yabwe eri split the mother it was condemned they even contacted me his excellence wants you to go back nekusawezenya nembagamba when you see me again on that program change my name from mirundi tukazungu okaika katayira that is a date i got what did you say i didn't forget when you see me again mm. on that program mm. in that tv station mm. change my name from mirundi mirundi mwenche litegeza nae kakarisa takulina mirundi mwenche litegeza ah. mirundi abaganda abo bagezi nyo olw'okuba ekika kyenkima ye jjajja wa buganda ekigambo mirundi ne magulu nyondo bifaanagana mm. emirundi e kitegeeza magulu magumu eh. nti enyanja bwebeeta bukanga tuva ebunja kubaga nti kati bannange abasajja balina emirundi kati mukaze emirundi enyanja etabuse e, bwolaba nga nzizeeyo ku pologulaamu eyo hmm. kiba kitegeeza sikyali mirundi eh. nfuuse katayira oba kazungu eyo uh, when a patient dies is transferred to the mochary pending burial ceremonies. If it is not uh, practical, I have never seen it myself, where a corpse goes back to the maternity ward, to the maternity ward, So those who are ringing me, get this verdict from me. That program is now dead. One to one to tam with the Tamil Meron is a dead program. And the NRA, the any media institution that it tries to intimidate me nga njijjawo tuli ku mutimbagano kati mu lunaku lumumanyi sente zenakoze zembadde nfiirwa mm. within two weeks nja kuba sikyajja wano zooming theyare constructing um, nze nna sente eh? nina abantu abantu bagana ne tv naye tujja gikola by yesterday sente zenaddemaze okufuna ku muntu wagonde mpitirivu era siridde mabe naye nti era tv ejja kuba eyita mu ucc eh, eh. bonagikolera aliyo yavaawo obuvi tebalina ekibakontrolinga nakimu this is small faction mubabbi am helping mseven the president was paying for that program eh, olozambaddekimanyi ye munene asasulira yabadde agisasulira ngaagiraba uh -huh. kati buno obuferefere buno obuwumba tuutu obubwa nebulowooza mbuze nja kukkiriza kaliisa kyakoze edocumenti eh, mbijjewo mbyetondedde pologulamu ejja kubeera noyimiridde njole kaliisa emirundi ebiri naye kati nga takulinaako buzibu oyogera kumanya nze bwoba yagala tukola kaliisa namugambye mm. nditulabanga kuliyo mirundi I'm a pretender you have been neighbor muwadde buwi kibaluwa nti e, kwatamugambidde ddala nti kyavudde buwo initiated it mbu biliyoni kumi neŋŋamba kaliisa ten biliyoni nzitadde ku meeza tubawabire mu kooti aa hey, nange kanyingiremu nange omusango gunkwatako nga isu yabwe kweyambisa kine wamuseveni babakubi njagala omwana oyo ayogere i talk with the president on a daily basis ah, yamusanze wamugamba ekigambo yamusanze wiyimbwa ya tichiriyo kakati mwanjigiriza nza been fighting these boys are defeat them munonya katambya kasaculating ani yayogera mu meeting ti omusajja ali mu kizibu e, e, woteri ye bajigira bajiwa choka mune mutasula muntu no mu 5 billion ngata musule muntu no ndi munonya mirundi tumwe million bisatu 30% cheja abata buddabo okuva mu kyoga mu covid 19 oli 5b teyasula namu abalwadde mu isolation centers tebalina kyebalya tebaii kyebalya mwenga mwesasula 5 billion nti kalisa nepimi nze omanyi kasobola banga numyama nyumba nyizi kati ekitambo kyokulwa nekiba kize mpulya blood saging in many cases aiwokaawe ate ne kalisa yaditekitinze nti nkyuse nagaba nebiseera byakafe bitukutte emeeting timale kuba nemuge nti aa ah, ah, bino tumala biseera pologulamu tugijjewo teri amendment teri gundi pologulamu tuveewo nze nagisalidde okwokufa eri mukabuli kateriddawo kati kati ngiteebeeta tewali etosonyiwa mirundi tasonyiwa nze ninga mbizi embizi tekyuka eh. when i vomit am like a human being when i vomit i don't swallow sirabangako kyenali nkoze ekintu nenkiddamu and in future ebintu byange wano biba biyungobawo setawuse nali maze emyezi esatu nga sikyakola bampa obutw emirundi esatu wali olabye omuntu aganya omulimu gwe mu gavumenti nagana omulimu aa ah, mbuulira hmm. eh, nze ebintu byange biba bimaze okumbuulira nti wano situka eh. era abantu nga nkyanya omwenge baali bakimanyi kasa neyasamula emirundi egi wabaawo ddenja nga ntambula <laughs> sirinda gwakuna Eh. nganaingezi ngezi ngabachimanyi kati asitudde bwemba sinasasula eh, yamanya so therefore kati byebyo mm. you should not be intimidated nze njagala nnyo bazigale mobwerinye ebatte kuba kati tubamanyi kati tubamanyi abakuba pologulamu zaffe t dont ring me we shall never go back kyebatulezeeko bakitulazeeko nze nzire pologulamu njite mbunzikirize nayogererako ebikyamu onatwale 5 billion ebyo tebiriiyo ene media institution that will try to intimidate me nze nerikodinga i have two lawyers my children ave acquired five other lawyers to defend me bakubemanfiyenegwewo don't be intimidated by going to court courts are there i record myself omuntu yenna aleeta ekiwandiko ntikimutwale mumpite mumukubire wano tukube esimu ya museveni obanga ah, yebamutumye mutwale obubbi bwammwe negasiya kakati mbagamba ebigambo bibiri byokka hmm. nebwesidde ekisooka nabagamba no nembagamba nti abo abasajja abagamba nti okulonda kweyongereyo mafiya ye nalemu yebasindise akibagamba hmm. wano mhm. nembagamba nti ekibatekeza nti mafiya mafiya teriizoninga nembabuuza nti ddala museveni asobola okutalaka obwa pulezidenti n'abutalakira sipiika kubanga konstitution ya uganda tebagisoma basiru konstitution ya uganda ekkiriza paalamenti okweyongezayo emyezi mukaaga under emergency mm. but the presidential date is not is fixed we must have presidential elections kati bali boogeraki bano aba opposition nebalirayinga kubana ababbi bana ababbi abamu 7 abamuli ku rusegere bo baali bakitegedde nti bwe mukozesa scientific election tasical force tejja kubeerawo kumubba tewaba rallies these were the sponsors of this group tuvudde mu east africa tuli ba east african kubanga emafia uses impressive titles wagenda n'omutwe gwe omusiru mu east africa era okumawunagwo kakati aniyawangudde munne we must have elections ate mbabuliyeyo ekyama ekirala ekiri mukulonda mm. kyebatategeera mm. okulonda e, e, eyo presidential elections bazamendinga ne parliamentary elections tezikyaliko nti banamalanga enaku kyenda mm. embeera eriwo yedetamininga bayinza obawa wiiki bbiri thats the law covidwaliwo obuzibuamendiirongo time ego ntiwakirinekyali fixed date nti you can go to court nti batuwadde ennaku kyenda obwa pulezidenti babuweranga ennaku kyenda kati the gap is there bakuba campaign eh. kati basobola nogamba wiki bbiri kakugamba hmm. akalu kajja kuba ka wiiki bbiri era mukube kube mangu kampeyini hmm. tuzigande ku eh, rediyo mujatuukaaalaba kyagulanya asiiba mu paalamenti n'omutwe gwe ebyo tabimanyi segona n'omutwe gwe kati mawe yamubye n'amufulumya tebamanyi And this, you see, maybe they don't know, but they are, they are masqueraders or they are fools. Ne segona kujia segona mugezi nye so misanga makerere. Ababa zanya buzanya. Segona niru kwa gubaga ndi omula muzi. Baimirize parliament ingi itesa ku 75 years. Nga mumateka genjini zinasoma gundi, journalism. So, Tufetuwa soka anga kola mkoti. Nitukena musports. I'm a sports writer. Trained outside. Hmm. nawandika akatabo ku sport eh, oyo mulindwa owekitende nampalegi yasimpya ne kaadi yayo namulaga omupiira omuzanyo gwomupiira hmm. nga kati bobalaba mbu covid-19 abalwadde babatwale egindi eh, eh, nambole kuba ttaka lye namboole muyina ekisaawe kimu kyokka kati amagezi nti bagundi omanyi bagoba hamu nti bamenye enyumba ya hamu ngaogimenye otyonanywa gwanywa omenye enyumba y'omuntu omenye eyakayanja oyanywa balwani amabira ne batta abazungu that woman should be inside is a madala who should be inside the prison kati yafunye abayaye bembawakuba ennyumba enyanya enyanja yeyasembera oba bo be bazimba ku nyanja ennyumba ezifloating yonna gyeraze yonna ennyanja munamenya amayumba g'abantu ennyanja ejja kuddayo yatandika okuwegaziya mu 90 kakati ekyo ekyo kimu ekyokubiri kibatwaza nambole mbu bateke puresa ku kisaawe balowooza talina sente ate ate nakaedi tebagala zigula eyo mafiya yenyini ebizimbe bibaleme bo babigule ngaolaba bakayondo olaba basekitto those are useless they don't have a point kakati bagala bakozesa buno obusajja bulimu ate sina bwamu si bwamu akaedi those are paid up mafias temusasula sente mbu ebizimbe byabano babitwale bali babigule ba obuka kwata kukadusa misinde mububuze jebukola mm. hey, nalebe bana abatakisi after registration temanyi nabatakisi mbona abo muyolo basibire mu babuze buli mmoto kayi javuga abo bana abatakisi bane kamba buli common sense mm. abasaje ba nalebe eri mwini nenda bani bali mu premises of let me put, ask you a question abana baba gagga kusomero bwe bagenda okulambula esomero likola aha nedda why era kyobula ne bwoba mwavu omwana akaabirira agende alambule lwaki kwolwo bagenza okulambula abaana bonna tebasoma nrm hmm. abnrm bwe baba tebazze mu palamenti ebeera mukolamu tebatewera oba abo bonna babadde ba takisi ate zabadde ziri mu takisi nga zikola zabadde zivugibwa mizimu if all of those who eri tumwirowozi twaingi tukamu down you follow those people uh, uh, taxi drivers would you find a car on the road on the road these are masculators kamata huyo pereka pereka kwa magusa kwa saya na yeba genda kuwa abida eh, mkoti mko kubanga na boba kwewe na badamu tebasola genda yo hey. Eh. chirichi abadde choli chakalisa to intimidate me na yenga nze nabategedde nategedde yangu bidesimu mukasija kujja kola choyagala naye nga omuntu ono omaze naye ebbanga ddene ye yali tamanyiatakwagala nnyoomwamikaliisa nti hmm. gundi pulezidenti yagisasula nali nkimanyi dwayigetyenemane nali nkimanyi nti tv puroguramu ye buno ne bujja n'entwe zaabwo ayayaya nakubidde mukakanira esimu nemugaa nti mwoli mubana abawandiise nga gwe nakujjamu nenkuteeka ku bbali mukakanira agasibamanyi alisibatadde wali waliwo omuwanvu ono yakikwata yakikolaki ayayaya twayabukanye bubi kakati ebyo temuddamu kunkubira masimu puroguramu tekyaddako tamalimirontejja kuddako amutransfering it samwere nabaga nti omutwe gwange yenabaana wange omukazi ayina nabaana azaala atafeera mubufumbo ngaekizaala atambula nakyo gona omutwe yenabaana <laughs> kasangufulumya bwenti mirundi yawasa omukazi omugezi nga ne famire yaffe yabagezi hey. Eh. kasita okufulumya bwoti kasita okujoka nekugenda tegudda nze siddangako mabega kuba mmanya kumanya nti ebintu byange byebingambye nti wano wabi biyita mu signals nga ntemayasimula kakati ekyokubiri ekiri important hmm. ababukedde kasiri bamukozemu bukozi sente hmm. ne kasiri yabazanya akakodyo kemutamanyi abamaje kasirie yalagira bamuziike watali nyumba what does it mean kitegeezaki i hear the president yali ayagala ekitongole ekyamajje ekizimbi kizimbe enyumba nga kasirye tannafa eh, waliwekuba yalaba yabitegeera kambabuulire mukabeni yaga nti bamuziika ekisabwe mukabeni yaga nti banziikawo ngalowooza atangira omwana okutundawo nagamba kiwanda kati okabiraki chiwanda wali baddawo wagazeti nga wodda te nyumba ya prime minister nga efosa antiquity tetundi bwanga mukikuze ku family kati ukaba chinga bamenzi nda bajijjawo so bwe tubatu tunulira okuziika tukutunulira nnyo yamanya abasiraamu abo mbatya ne nabbi waabwe mbatya naye bakojja bange ne baganda bange abo ŋenda ne mbawulira nga boogera mwana adimayala egundi nti naye bagenda ne bagamba nti nabbi bwe yagamba nti bamuziike emakka nti abamubaga nti fe batuwadde mulambo naye ate kati bani abasenguka okufa okufuna sente bamadiina oba bemakka so people kyobola nti ebiramo byabantu bitaana bitekebwemu ekitiibwa kasiri eggwanga kyalengidiyo munziike mu nsiko hmm. nemukuba emizingo obusolo ne budduka iwonot be surprise nti emizinga gyammwe ngaobusolo buweddemu okutya bujja kukomawo buzikulemu jaga nti egundi e, e, ebisolo byalidde omulambo gwakasiri egwanga what am i suggesting if you really believe that kasiri egwanga is a hero yafaanana ku lunaku lwabazira emizinga si gyetwetaaga hmm. one abaana bananyini kibanja bwe bazise kasiri egwanga bantuukiridde ku sande kumakya nembagoba nebagaana nembagoba nebagaana nentembwa nebagaana naye babadde bawala mi olwokuba nina soft sport ku baana bange abawala abakazi bwe bajja naddala abakulu abo abakadde nkyubuka kkala omusajja bamuyita katende nesimu yenjiina yabagambye nti ava muamekamandas offiisi tebaddamu kwogera ku kibanja kyabwe ajja bbattanga bwe yasse kasiri eggwanga nemukubira omugwagwa nemugaa nti nze tambala emirundi mutano wa mirundi okola mu ofiisi ya deputy yamanya yamme kamanda kyajjeeko tekinnagizaako kyekikatende muginoonyi simunyagi wamme kamanda bakinoonyi hmm. kakati ekyo ekibanja mukisasule kubanga nkubuulire golooza nti ebibanja ebyo simanyi ebyenkene bigula sente mmeka how much money is ekibanja eyiika nkene yes eh, kubate si battaka bakibanja hmm. eh, oba kasiri yabatiisa tiisa oba yakolaki kubanga nze what i had nti kasiri yasasula namwandu ye nadduka ne sente bano abaana teyabawa ekyo nakyo pulezidenti alinde kubanga abaana baapirika pulezidenti bamukyayisa abantu abaana baapirika n'abasirikale babalemerera dda abaana ba apirika gundi yaŋŋamba nti sebunya yagenda obakyekingako nnaku ezo nga ne famiry tamanyi gyeri simanyi owettaka yaja abagobe kubanga babuli lwebawulira nti museveni agambye abaana balukuya nabagaa nti oyo mukazi owakalaga atubuulira akyenye abaana balukuya abaana bange basoma nabo mu medical school abaana balukuya basawo abasawo hmm. kakati bano bagenda kudde abaana bagundi bazimula mugwanya abato bali akasasiro abaana bazimula mugwanya abato nenyabwe yasigalao ngono omukazi addukidde omukulu adduse nempetaye mu america bali akasasiro deyikingeno kasasiro amuteringiyu mm. kakati kasiri eggwanga mumwalabyerooya bano abaana bemwaganyira okugenda okuzika kitaabwe nemutwala embwa kati embwa muzikaze embwa bwezifa muzikaze muzimbe nze wange abantu bakasire tebaziise ah, anti abekyalo bonna babaganye nti bakola logologo mhm. militale netiking over mhm. kati bwe mwavuddeyo mwemukuumayo omulambo so the president sudukahed infact president yalitaddewo ensawo yawero fair ekwatibwa omuntu atalina maddu ekwatibwa omuntu atali mubbi ekwatibwa omuntu alumira alumirwa would be handed to a catholic priest atalina baana Hmm. kuba buli omu aliwoleza baana be naye would be behandled eh, abalokole abo avaid mene balokole naye tokwata samples zomulokole gwemanyi asinga obulokole mu uganda bamwita eminensi serwadda hmm. serwadda namutunula ebintu bibiri yagulawo awo mukyaki mundeba nga neibawe musiraamu tayagala guza kanisa nakolawo akantu kekatono bwekati eventuale omusajja n'atunda oba banka yali emutwala n'atunda yali aganya okuza omulokole serwadda nga takunganako balokole kulumba kagundi kali serwadda bwatandika okugaziwa abantu ne bajjawo bangi next mu lujja mwenyini nga mulimu next, next gest house nga toyawula bagenda mu kanisa ya serwadda nabagenda mulogi eh. serwadda teyakunga eh. bantu bekulumba loogi eri aa naye katonda amuyamba omusajja asinga loogi mu banka emulema okusasula kati kakatinagisasula loogi yagifuula banka abantu abalaba emmanyi abalina tolerance bantu bewandegeya wewasinga egimu ku mizikiti eminene wewasinga embizi enyingi tebattaŋŋanangako era mwe kyemutamanyi abaana bemakere baali bagenda kufa bikumi na bikumi hmm. balumba embizi y'abasajja Eh? ne bagamba nti kakati buli strike bali embizi yaffe ne bagiteekamu obutwa security was alerted yali ekola nali mmanyi tibajja embizi bagirye baffe walifudde nga bitaano eh, omusajja ono asiika embizi ayina omwana mu univesity oli embizi ye yaki bwe wedima yakwedimisiza nange nalimpagira baffe bafeeko ebitaano tebali ensi egunja nedda oli embizi yomusajjaafe afe oli embizi yomusajja omubanja ki embizi gyoli omubanja ki kitawe yakulemwa kakati nga bano mbagamba fe ekibalwanyisa nammwe setubawalana naye mmwe temulabwa mwekwese abababbi tebalabwa naye mutunuulire nti mbagamba ebintu bisatu mmwe abalina obwongo abawulira nti ekigambo omufalisi kyavaawa ani yeyiye ekigambo omufalisi nti omunyankole tasobola kwogera ekigambo omufaliso nebakuba emigo oyogera ngaomuganda balumba kabira ki waliwo ekyolukyoli kyebayogera waliwo ekyoluluwo waliwo babogezanga nga abagiso where is this hatred nti wajja abantu abagoba abantu mu ttaka nga berimbise mu magi berimbise luddawa pulezidenti nagenda ewakiso ngaabantu famire nkumi satu zili evicted nengala DC yani kakuta where, where did this hatred begin oh, above rioters where did they get instructions to we must target this group baba ta ababana baba tatu wali chibacho kakubasi jebocha yali abanya Rwanda bayo chako basi ziraga egindi bayo chako uchi nengu ganti mutunulire the recent eya covid mulabyeko amayumba gaabwe nga bagendayo walabye abaganda nga bagenda emengo abaganda babadde balumba berosi nebabasuulira abaana hmm. kitegeeza ne gavumenti nga yavuddeko fe tutemebwa bano balabwa onatwala 5 billion kuwoteri ye najjako okunsindikirako amanyo nandegerako ogutwe alabwa alabwa bamumanyi atambuleko kusiti be bamutte nakanakalina obutwe bwejagaladde thats why weare fighting you tetujja kuddira ffe one we have a, a, a, an option we, come, we must denounce museveni tutegere nti fe ekintu kyamwe twakivaamu dda naye some of us tubad era president yagamba nti omusajja oyo alina initiative zakola nze nasooka okwambala jaze ya nrm ngaate nze njekoleddeyo matirio tewali agisobola zibawe bano abakusekuriteryeri tisati zenyambala n'obukofiira bebabukola mairon initiative ninaezo jeze ziwera emitwalo ebiri mu store kuba nali manyi akalulu kajja kubeera ndiryonulewe nsimbo yizimu twambala nti tulina olunaku lwamukaaga abeena ali mu fenna eh, tuba mu yero yero de eh, ako ke kalulu ka sayansi ainew kakati abo abaana eyo mafia faction eyaabo abaana eh, tejjayo kwekwekanga bwe bba woteeri baagiwa 5 biliyoni according to the interim audit olinobu kaka eee, eh, audit weri abadde baba abugutana bwabugutana nono muwala nabugutana mirundi agenda okuvayo nza amulwaling them njagala neno bagijjewo neyo olwokuna bagijjewo temperi nyi mm. balyoke bakwate ku muntu mm. bakwate ku bavubuka bano babe ate bajja era omupiira gulifa ndiroga omupiira negufa noolemera mulwera <laughs> nebakukwatiramu